באימון מספר 9 אנחנו הולכים לשחות עם כפות. הכפות, אני קורא להם החדר כושר האישי שלי. באופן אישי אני מעדיף לשחות עם כפות על מנת גם לחזק את השרירים, אבל גם להעריך את השרירים תוך כדי. מה חשוב מאוד לשים לב שאנחנו שוחים עם כפות? למתוח את היד ולא לתת ליד לעלות למעלה בזמן השחייה. מה שאנחנו עוד הולכים לעשות זה הפעם הראשונה שאנחנו הולכים לשחות 500 מטר ברצף. 500 מטר, 20 בריכות ברצף ללא הפסקה. במידה ואתם עייפים, מותר לכם לעצור, לנוח, לשתות קפה, אבל לדעת כמה זמן לקח לכם לשחות 500 מטר ברצף.